おはようございますリオンです皆さんこんにちはと僕のモーニングルーティンを紹介したいと思います朝いつもちゃんと起きます朝方なんで、うん、いつもロフトベッドで寝てるんでいつも下がるのが大変ですまあでも運動になってるから今高く考えたらいいなと思ってますああ合う おはようございます <coughs> ああとてもとても光が当たってる部屋ですいや気持ちいいとても気持ちいいですいつも夢で見てたそういう朝の人生を進んでますちゃんと隠しました乳首はいいでしょうあなんかちゃんとねあのー 仮にアイドルとしてちゃんと似合う服を着てみましたじゃあこれから運動しに行きます朝起きたらいつもねちゃんとジョギングをしていくと体がとてもとても健康になっていくと思うんで、うん、今日もしていくと思います外は今寒いんでこの前リサイクルショップで買ったジャンバーを切っていきますああ逆だ東京オリンピック万歳 さん風気をつけてくださいじゃあ行きましょうかよし昨日前日買っておいたマルエツスーパーの麻婆豆腐ですそして三ツ矢サイダーにトマトを入れました公園に到着しましたどうもね食べてから 食べないと力が出ないから <laughs> ですよね食べてからちゃんと運動できると思うんでいつも僕は運動する前に食べてから始めますそして公園で食べてるからとてもとても新鮮な空気を吸いながらさらにご飯が美味しいです皆さんもこういう生活を暮らしてください 鳥1匹ああとても天気も良くて運動したくなる日ですね世界のバラバラの花が綺麗に咲いてます僕みたいにみんな可愛いですね香りがとても良くてご飯がさらに美味しいです 花をかずで朝食を食べます美味しいです耳がかゆいですあ寝起きだから目が下よりちっちゃいねです普段はもっと大きい目を持っています後悔しないでください麻婆豆腐です麻婆豆腐です体にとってもいいです と死にたいですあいいんじゃないこれは昨晩作ったトマト三ツ矢サイダーですトマトを入れた三ツ矢サイダーなのでとてもとても美味しいです甘くて炭酸が入ってるんでそして体にも良くて飲まざるを得ない飲み物の一つです運動する時は大事だと思います リンゴをする前にちゃんと水分補給をしておきます光がとてもとてもあったかいですこの寒い中こんな眩しい光を会えるなんてとてもとても贅沢です朝食がもっと美味しいです皆さんぜひ試してくださいこれから本格的にジョギングを始めます食べた後なのでとてもとても力が溢れてるんで 気持ちいい一日になりそうなとてもとても嬉しいな気持ちですそんな気持ちを持たざるを得なくなくもなくないんですが、まあ、こったら表もなくなるんですけれども、もうこうやって運動ずっと続けると、いつか体がもっと健康になっていくと思うんで、皆さんもぜひ試してください。皆さんお願いなので、本当に運動してください。またしても、運動したらとてもとてもね、 生活のクオリティが上がっていくんでこうやってずっと毎日運動を続けるといつかとてもとてもクオリティ高い人生を過ごすことができますので皆さんぜひ朝からこうやってジョギングをしてください心で感じて頭で考えて行動に移すことはとても大事なことだと思います皆さんいつも考えがちだと思いますが今回は実践してください家に着きました朝から美味しい朝食も食べて運動もできて一日満足的な日になります このエナジーをずっと維持して夜まで持っていくことが大事です朝からちゃんとできたんでこれを1日だけではなく1週間1ヶ月間1年間ずっと続くとそのエナジーはとってもとても大きくなっていくと思うんでいつかは無視できないパワーになると思いますトマトジュース野菜田ですこれから本を読むつもりです 朝食も食べてジョギングもした後なのでこれから読書をしながら人生を立たせてあげていくつもりなんですこれは宝くじです外れました人生を築きますとても絵が可愛いです癒されました ストレッチングはいストレッチングです毎日ストレッチングをしていくと柔らかい体になっていくんで生活のクオリティが上がると思います硬い体をずっと維持することも大変だし柔らかくさせるため毎朝ストレッチングをしてます東京オリンピック万歳 てることではありません腕のストレッチングですちょっと眩しかったんでサングラスをつけました眩しいと落ち着かないのでとてもいい方法です楽々です トレッチングは終了です目が腫れてますねきましたけれども口にさっきの麻婆豆腐がついてますねちゃんとしますちょっとこれから目のマッサージをしますもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみもみ二重です これでモーニングルーティンは終了です朝早く起きてジョーギングをして美味しい朝食を食べて特ッショーとストレッチまで全て紹介できましたこれから皆さんに僕の生活といろんなルーティンを紹介していきたいと思いますライオンです <coughs> 今滝枕として活動しています皆さんお疲れ様でした 一日楽しんでください愛してます <laughs>